Cześć, dzisiaj film kontrapośrednia, kontynuacja poprzednich kilku nagrań. Dzisiaj Wam pokażę <clears throat> zbicie i oddaję lewym prostym. Tak? Prosta sprawa, popatrzcie,